kyendi nyama sibyo kyeyo bana mami ngoze buto omanye eno mbaga gwanga mukye eh? mbadde nina okubeera omugole w'olunaku oyinza ogamba gwe mugole era nze mugole w'olunaku olwaleero embaga mami ogisaana eh, nkyerimu embaga eh. mwayima yange agiddemu olaba otya katikirekere awo tunyumirwe bunyumirwa bulamu ate okutukuza obufumbo eh? ate okutukuza obufumbo mami okutukuza ebyo tugira tubireka eh. Eh, mami owomye ebali kusiima ekibula okisanza otya mami kyakabi nnyo kyakabi nnyo tujjuza abantu bajumbidde kino wakisuubidde mami nakisuubidde omuntu wange mwesiga ino natusuubidde nnyo owulira otyaka bulungi nnyo nnyo nnyo kuira essanyu nindi wano naye mami owulira otya okubeera ng'otudde wano ku siteegi olaba kamiyoni kwali wizajja palasajja buli omu nga abakubira emizira bulira essanyu lingi mukama mwebaza bwebaza kubanga buli omu yandikyagadde naye mukama nannondamu nga bwe nfaanana n'akimba bwebaza bwebaza ekivulu kyekisinza okunyumirako kyekisinza okunyumiraku kukintu kujjula bantu bajjudde kyekinyumidde ate basanyufu ebweru basigadde babasibiddeyo bangi nnyo eh. mukama aswaziza sitaani faya eh, sitaani agende amina eh. mami tetujja kulema kubuuza kino ebyaliwo byaliwo mami walinga obiraba ebyaliwo nali sajja okugwa nali mu tawuni nali nsimbulonzije ne baŋŋamba tojja babisazizzamu saasooka kukkiriza tusalo nabiwulya ku redio nensikakana lwekya tezakuba ah, tezankuba naye natuula nalowooza ebintu bingi ssente ze n'abantu ababadde bazze kyatukola bubi bambi mami ebyayogerwa byayogerwa omukulu omu n'ayogera byayogerwa wabirabanga nabyo ate mwe mumanyi oyo hmm. ekibuga eh, kyonna kyayogera kati omanyi mu kibuga mubaamu abantu tulina abaana tulina abazzukulu naffe ffennyini naye baatambulanga nga bawulira ebigambo bingi nange nabiwuliranga omukazi oyo nyabwe mulogo lwekyo teyalosa enkuba aloze buli dakiika naye lwaki enkuba yamulemye lwaki kutamanya obutamanya bu tebamanyi naye mukama byonna yagaba ate yakugjako babyogedde ebbanga nnene tebikyatutwalira budde kamiliyoni yatya gundi ere gwewapoda gweyakuba tewali alina maanyiago okujjako katonda nabye owapoda kakiriku ako wakalaba nakala kikyoyinza okwogeramu ababooda bajoga nnyo kale mutabani yalina obusungu bungi naye n'ababooda beddeko si ye yekka bakompulayiningako bantu bangi babakompulayiningako mami bagamba owolereza nnyo abaana kale bagamba azaala ekibi akyongerera naye bagamba owolereza nnyo abaana kati nkolerezaani era eh, baana bange lwaki sibawolereza aye nekirala bamanyi okubawaayiriza ebitaliiyo tebabyogerera kati olaba ekivulu kino bajja okwogera ebigambo

tejyogera kubanga yatutumu owetutumu ayogerwako kati ne bwe banayogera ku mupaka saalimeeka ani anaamumanyi mami kino kyekibuuzo kyange ekisemba mm. mami abaana lwaki tebawasaako ne bakakana <coughs> bawasa kamiliyoni wampeta ah, daniel akyaliyo mami gyali ali amerika munyumba ya kamilio eh, eh ara taliyo bina batulira ya ba kamilio ni ba SN obavanyi SN powers obavanyi simo manyi mami kamilio na ina daniela bachali bo sorry bali bonna nayo na alieno yale ate pala mami Bayosa ino mchala kwa yazala mwa abana mwa Amerika tabadde wizo wizo kyalawe yagenda kuwumulamu eh, e rwanda saawa yonna akomamu nabi mu vidiyo bwe bakola nga beekwatiridde obwo bukuyisa butya sibimanye ebyo ebyo sibimanye obirabangana sibiraba mami okola otya famiry okusigala ng'okyagikumyewamu abaana nga bakwatagana abaana abo bakulira wamu taata omu maama omu bakulidde wamu kateyolaavu kulu nnyo baka entanda gyobasibirira baani basibirira kwongera ku maanyi mu kukola bakole ebyaboogezi tebawuliriza omwogezi tomugaana kwogera babakole babakuba eŋŋoma nawe ogiwulira muli

ajabu yafuula sawulo namufuula paulo paulo paulo paulo mukama binaggalu amaze okutengiibwa kati ate ayimba bingi na majika ga mukama wanika mukono if you believe in god bwewakkiriza mu katonda omukulu wanika omukono gwo olwo story emu